Hello，大家早上好。说一下，我们要去吃早餐了，然后顺便让大家看看这边有什么好的美食可以介绍给大家。 刚才那个石家庄是在呃宝莲园最新的美食中心，环境方面很舒服，很宽。然后因为才新开张，所以不是很多档口开始营业。那个家里面很好吃，很入味，而且又很香。还有那个沙包老鼠粉也是很好吃。那个清汤银魂面，呃，很普通罢了，没有什么特别。 later，我现在来到我二舅的这一边，那我们先出来去采这个桑叶果，那我给你们看看一下，它的果是几大粒。 我们可以看它每一颗的上叶果都是满满的，而且重点是它很大力，而且又很长，看到的爽。Later。 哦，这个这个关系又不同了哦，又不一样了。它比较青色，我可以变成浅青、深青。嗯，这个这个这个这个喝什么？这个。尿也是尿。嗯，我的是紫色的花的。那紫色，它中间是白色的。没有，它整朵紫色。我我的没有白色的，整朵是紫色的。它这个就是青青那个深橙色的。它的紫紫色色。 你们看，这个水瓜还尝过我的手掌。 你们刚才看的那一片菜园，是在我二舅家附近的。看到多爽，整片青青的。Two thousand years later，我现在来带大家看一下彭恒河的真面目。彭恒河是马来西亚唯一最长的河流。 两天一夜的 vlog 就到此结束。喜欢我的视频，记得按赞、订阅、分享，打开小铃铛。我们下个影片再见，拜拜。Three hours later。不懂辣吗？不懂辣吗？ 嘛？你干嘛？